はい、皆さん、こんにちは。チャナさんです。実は、調査したいことがあって、登録者からの意見をお願いしたいんですけど、今年のゴールデンウィークはコミケですね。実は開かれるかどうか不安してるんですけど、コロナの感染者数が上がったり下がったりしてるから、 五輪さえ保証できなければコミケは余計に不確かだよね。まあ別に中止になると望んでいないけど、あの、むしろ中止になったら準備会は大変なことになると思うね。でも、前もって準備しないとダメだと思って、そしてまたエアコミケになったら、なんか、こりゃあの、いわゆるニューノーマルってことですかね。 同人誌は独立したクリエイターの世界だけど、まあ、オンライン版の同人誌界は全部大企業に集中されてしまうんじゃないですか。DL サイトやブースなどを利用すると、まあ、その企業のルールに支配されちゃうね。 現在私たちはソニーがあのエロゲームメーカーをきつい状態にしてしまう世界に住んでいるし世の中の企業がエロコンテンツに対して厳しくなってるから本当にそれでいいかって私は個人的に思うんですけどまあ確かに99%の同人作家はそれでいいと思ってるんですが、これみたいな変な人に対する選択肢が欲しい。 同人誌会はどうせオンライン版になるなら、もっと分散的、そして検閲に対して体制がある方法を使いたい。だからアイデアを考えついた。 結構前に InShare というソフトをローカライゼーションに協力して、まあ、宣伝していました。主な機能は、東亜のダークウェブ上にファイルを共有することなんですけど、最新バージョンには簡単オニオンサイトを作成する機能もついてる。 index.html ファイルとそのコンテンツをフォルダに保存して、オニオンシェアで取得サービスとしてダークウェブのサイトを発行できます。オニオンシェアも簡単サイトで、まあね、ダークウェブの裏コミケットみたいなオンラインイベントを作れるんじゃないかと思いました。例えば、作家がデジタル版の同人を その自分で作るオニオンシェアサイトにアップして、そのオニオンアドレスをメールで私に送って、まあ私はオンラインカタログを作って発行できます。そして興味があるファンが、まあ一人一人のサイトを訪れて、コンテンツをダウンロードできる。あまり詳しくない方のために、私は説明書やガイドとテンプレートなどを作れます。 もちろんこういうシステムでいくと、まあ基本的に無料ダウンロードにしないといけないね。仮想通貨を使う場合は、あの、アドレスや QR コードで寄付を求めれるけど、個人的に面白いと思うんですけど、まあ一人でやると、 実際にあまり意味がないよね。参加者が足りなければな、祭りの感じがしないから。だから、登録者の評論調査をしたい。具体的な内容はまだ何も決めてないけど、まずは興味を図りたいね。だから、この動画の説明にアンケート A のリンクはあります。Twitter 上、そして YouTube 上の。作家として興味がある、ファンとして興味がある、それとも全く興味がないか、 意見を教えてください。興味があまり集まらない場合、まあ、諦めるけど、かなりの参加したい方が集めれば、それからもっと具体的に考え始める。それでは、皆さんの意見をお願いします。ありがとうございます。